Produktions e.V. Ähm, ich möchte euch jetzt das erste Video einer Videoreihe zeigen, in dem es um die Vollversammlung geht, die ja am 17. Mai stattfinden wird. Und dieses erste Video wird erstmal eine Einführung, wo ich euch erkläre, wie die Vollversammlung abläuft und was die eigentlich alles zu tun hat. Und danach werde ich in den folgenden Videos auf kleinere Detailpunkte eingehen. Ähm, ganz am Ende wird es noch ein FAQ-Video geben, das heißt, wann immer offene Fragen von diesen Videos übrig bleiben, schreibt das in die Kommentare auf YouTube, auf Facebook, wo auch immer ihr dieses Video seht. Oder lasst uns eine Mail zukommen, ähm, damit ich am Ende schön viele Fragen habe, die ich beantworten kann. Ähm, erstmal zur Vollversammlung allgemein. Wozu ist die da? Was macht die? Das ist das jährliche Treffen aller Vereinsmitglieder. Da kommen, sind also alle Vereinsmitglieder eingeladen und es ist auch sehr, sehr wichtig, dass ihr da alle kommt, denn dort werden sehr, sehr wichtige Beschlüsse getroffen. Ähm, falls ihr nicht kommen könnt, solltet ihr auf jeden Fall ein anderes Mitglied bevollmächtigen, euch euren, mit eurer Stimme zu vertreten. Wie das geht, wenn ihr das nicht wisst, könntet ihr zum Beispiel in den FAQ fragen. Ähm, jetzt erstmal zum Ablauf der Sitzung. Ähm, ganz am Anfang kommt die Begrüßung und ein paar Formalitäten. Da wird geschaut, ob wir euch ordnungsgemäß eingeladen haben, ob genug Mitglieder da sind, damit wir überhaupt Beschlüsse fassen können und solche Sachen. Ähm, geht's weiter mit der Bestätigung der Tagesordnung. Die Tagesordnung habt ihr rumgeschickt bekommen in der E-Mail, in der ihr eingeladen wurdet, aber diese kann man noch als Mitglied ergänzen. Das solltet ihr bis maximal eine Woche vor der Sitzung schriftlich an den Vorstand tun. Wenn ihr also irgendwelche wichtigen Punkte abstimmen wollt, dann ähm, schreibt es vorher rum und wenn ihr nicht wisst wie, in die FAQ. Im Anschluss berichtet der amtierende Vorstand von seinen Aktivitäten des vergangenen Jahres und wir können gemeinsam darüber diskutieren. Wenn es zum Beispiel offene Punkte gibt, die wir als Vorstand nicht entscheiden konnten oder wollten, ähm, wenn ihr irgendwo euch noch einbringen wollt, dann ist das der richtige Moment. Da das ein relativ ausführliches Thema ist, gibt es dazu aber auf jeden Fall ein extra Video. Ähm, nachdem wir euch berichtet haben, müsst ihr uns als Vorstand entlasten. Das heißt, ihr seid einverstanden mit dem, was wir in dem Geschäftsjahr so getan haben. Das ist ein juristisch sehr wichtiger Prozess, deswegen wird es auch dazu ein extra Video geben. Im Anschluss sind wir fertig mit dem Resümee des vergangenen Jahres und wir fangen an, in die Zukunft von Nazi Esports zu blicken und das nächste Jahr zu betrachten. Und dann geht es erstmal los mit der Budgetplanung. Wie viel Geld wollen wir für Events ausgeben, wie viel vielleicht für ein Vereinsheim, wie viel für Social Media, Werbung etc. Danach kommt ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ähm, die Neuwahl ähm, dort wird der neue Vorstand gewählt, denn der amtierende ist ja immer nur für ein Jahr im Amt. Und jeder von euch hat hier die Chance, sich auch als Kandidat zum Vorstand zu ähm, stellen. Deswegen wird es dazu auch ein extra Video geben, in dem das alles nochmal erklärt wird. Dieser neue Vorstand kann dann seine Pläne für das kommende Jahr ähm, vorstellen, beziehungsweise wir können vor allem gemeinsam darüber diskutieren, was wir im neuen Jahr machen wollen. Da wir ja noch nicht wissen, wer der neue Vorstand ist, sinnvoll, diesem gemeinsam was mit auf den Weg zu geben, mit dem der dann arbeiten kann. Da haben wir auch schon ähm, ein paar Sachen im Sinn, die wir mit euch auf jeden Fall diskutieren wollen, deswegen dazu auch ein extra Video. Kurz vor Schluss kommt dann nochmal ein sehr, sehr wichtiger Punkt, nämlich, dass wir unsere Satzung, die ja das Grundstandbein unseres Vereins und unserer Tätigkeit ist, überarbeitet haben, weil sie ein paar formale Probleme hatte und aber auch noch sehr wichtige andere Änderungen sind. Sehr, sehr viel Text, deswegen lagere ich auch das in ein extra Video aus. Und wenn wir damit durch sind, haben wir das Ganze auch schon geschafft. Dann wird ein Schlusswort von dem der neuen Vorstandsvorsitzenden an euch gerichtet und wir sind fertig. Yay!